Frota, frota, frota sin parar los deditos, no dejes de limpiar. Bajo el agua el jabón quitarás y las manos limpitas quedarán.